О, как надо ловить, смотри. Сразу живец, <laughs> Коля. Смотри, как ловить надо. На блесну. За спину его нахрен. Стоит, значит. Я уж думал, щучка ударила. Сопротивлялся-то хорошо. Ладно, понятно, что он ловиться не будет на блесну. Чего не клюет? okay. понял. Удочку, сука, утащил. Удочку утащил. Ну. Вот сучок. Хорошо удочка не тонет. Пока на другую лунку переезжал, он у меня удочку упер, <laughs> блядь. Видел? прикормил мотылика. Ну. Щепоточку кинул. Я говорю, прикармливать надо. Что-то мы давно прикормки не покупали, блядь. Раньше. А? Ну я мотыликом прикормил. Ну вот собирается. Вообще не хочет. взять двойки. Дает удовольствие получить. Гуляет как там. Ну, что-то это. Вообще затих. Вообще затих. Чайку не хочешь? Не, ну вот извините, я с вашей Ох, блин. Хороший ушел. Не, прям вот перед лункой ушел. Такой уже, блин, нормальный размерчик.